Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam CPA Amos makala amepiga marufuku utaratibu wa wafanyabiashara kuuza bidhaa kwa kuzipanga chini, hususan bidhaa za chakula kwa kuwa ni hatari kiafya, hasa msimu huu wa mvua ambapo kunaweza kutokea magonjwa ya mlipuko ikiwemo kipindupindu. RC makala ametoa onyo hilo wakati wa zoezi la usafi pamoja na soko la Machinga Complex ambapo ameelekeza viongozi wa masoko yote kudhibiti na kusimamia agizo hilo. Aidha, RC makala ametumia zoezi hilo kuhakikishia wafanyabiashara walioko soko la Kariakoo kuwa ujenzi ukikamilika, kipaumbele kitakuwa kwa wale waliokuwepo awali tu. Na pamoja na hayo, RC makala ameendelea kupiga marufuku ufanyaji wa biashara kwenye maeneo yaliyokatazwa na kuwataka kwenda kwenye masoko rasmi ili waweze kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali hususan mikopo. Naam, RC makala ameeleza kila mtendaji kwenye eneo lake kuhakikisha kusimamia zoezi la usafi na kubainisha kuwa watakaoonekana kulegalega watachukuliwa hatua. Naam, mpenzi mtazamaji wa Stein TV, hii ni Stein TV. Ni kukumbushe tu kama bado hujasubscribe, basi unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza alama subscribe. Thank you.